ეს რა кай დღე გათენდა. ვა, გამარჯობა. აა, გამარჯობა. როგორ ხართ? გამარჯობა. ლეონ. კი, მეძინა. კარგად მეძინა. кай საწოლი იყო. აა, ბრაულ სტარსის მოქალაქე ბრაულ ბრაულერებო. ტარდება შოუდაუნი. ო, შოუდაუნი ტარდება. მოდი წავიდეთ. ხო? So, მოვდივარ. Sleeves, showdown-ი იქნება კიდევ ერთხელ. Leon, რა რამე ხო არ შეცვალეს ქალაქში, ჰა? რამე შეცვალეს? კაი, კაი, ჩავალ, ხო, ხო. რამე შეცვალეს? წესით არაფერი არ, კი, შეცვალეს. კაი. აა იმედია პირველ პირველ თამაში მაგარ ამებს მივიღებ. და ახლა ცოტა სხვა ადგილას დავიმალები, რომ ვერავინ ვერ დამინახოს. აი სადმე აქ. ისე მეგობრებო, რადგან წვანის სკინი მაქვს, ვერავინ დავინახოს, მაგრამ იმის გამო რომ მაცვი არ მორი, ალბათ უფრო მეტი შანსი არის იმისთვის, რომ დამინახონ. აჰა. იწება 3 აა 3 დღეს. აა 3 ჩატარდება? რა შეიძლება? აა რა ვქენი? დღეს ცოტა ბრავლერები ხართ, ხო? ხო. მოკლედ ეხლა სამ დაიწყო, მოდი აქ და დავიღებ ნივთებს. ვიცი რომ ჩეთერობაა ცოტა. არა, აჰა. So, 3 2 1 დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე, უნდა დავიმალო. აა არა, რა, რა, რა, რა, რა, რა, რა, რა, რა, უნდა დავიმალო. ამონ დარ დავინახო. კიდე მეტი არაფერი არა, რა ცუდი არის. მოდი ცოტა იქით გავიდეთ და ალბათ კიდევ ერთი ნივთები. ოპა, ოპა, ოპა, ოპა, ოპა. სო, რამდენი ნივთი მაქვს? სო, აი ესე. ეხლა ეს ყოველ წამს მეყოფა. დავიღო. აა დიახ. დროზე უნდა დავიმალო და დავლიო სიძლიერი სიძლიერის ელექსირი და პრინციპში ეს მეყოფა. ეხლა უნდა დაველოდო სამ ცოტა ადამიანები დარჩებიან. აა უკვე ხმამესთვის ალბათ სადღაც ახლოს არიან. მეგობრებო, იმედია ვერ გვიპოვიან. იბრძოლეთ. აუ შემამჩნევენ. ოიქ ბული არის. უნდა დავიმალო სადმე. იმედია ვერ დამინახავს. აა შეფოი გავხტი. კაი, ალბათ ჩემი გასვლის დრო არის. აბა გამარჯობა არა რა რა რა რა უნდა გავიწეს ა სიძლიერე უნდა დავლიო ა თუ ჯერ კიდე მაქ სო სიძლიერე დავლიე და წავიდა უკვე გაიცნენ ვერც კი მოვასწარი დროზე დროზე დროზე დროზე დროზე დროზე დროზე დროზე და გავიქცეთ აა მერე ერთი ერთი უნდა დავჭეწეს და რიგით მოდი მიდი ლეონი ლეონი ლეონი უნდა მოკლა ანა არა არა ძალიან ძლიერია ჩემი უნდა მოკლა როგორი ასე ასე ასე მოდი მოდი მოდი მოდი მოდი მოდი არა ცოტა გული გამრჩება არა არა საჭველი შეჭამა რამე უნდა ვიხილო უნდა ავიღო რამე. არა, არა, არა, არა, არა, არა. უნდა მოვასწრო, შეჭმა. არა, არა, არა, უნდა გავიქცე. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. ცოტაც და მოკრავ. არა. უნდა გავიქცე. მიდი რა. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მოკრი. აო, მეგობრებო, მომკლეს. კაი არა უშავს ეს პირველი წაგება არის ჩემ შოუდაუნში მაგრამ მაინც მეორე ადგილას გავედი და ეს არის ძალიან კარგი ბულ რას ფიქრობ როგორ ვიბრძოდი ჰა კარგად ვიბრძოდი ხო მაგრამ მომავალში ცოტა კაი ბრონი უნდა ვიყიდო რომ ვეღარ მომიკონ ძალიან კაი იყო კაი მოდი ახლა წავიდეთ წავიდეთ და ავიღოთ ჩემი პრიზი რაც უნდა მოეცათ სულ თავიდანვე აა რადგან 2x პრიზებია ყველას მეგა ბოქსი. ძლივს ჩემ ვიდეოში პირველად მეგა ბოქსი Brawl Stars-ის. მოკლედ, ეხლა უნდა წავიდეთ ისე მაგ შოუდაუნზე. სად არის? მიდი რა. აქაა ხო შოუდაუნი ფუ. მეგობრებო, თქვენც ადრით რა მომივარდება. მოკლედ, აბა წავიდეთ ჯინის სახლის კენარი. აა ხო, აი მოვედით. ხო, აი თუ შეიძლება ჩემი მეგაბოქსი მომეცით ხო აი ეს ჩემია ხო ხო აი მოიცადე ეს როგორ არის x2 თუ რა ა ხო გავხსნით აი მოდი მეგობრებო სადმე სხვაგან წავიდეთ და იქ გავხსნათ აა ლეონ ლეონ შენ სახში რო გავხსნა ეს ბოქსი აა ხო მოვედი ლეო რა გაინტერესებდა აქვე ა საჩუქრად მომეცით ო ეხლა შარვალი მაგ ძალიან კაია მოკლედ მოდი ეხლა ლეონის სახლში გავხსნი ხო იქაა ხო ლეონის სახლიც ზუსტად მოდი მივიდეთ და გავხსნით აჰა და აჰა აი სადვე აქ გავხსნით ო რამდენი ახალი რაღაცა არის ძალიანაც კაი 56 ოთხი ალმასი და კიდევ ერთი შარვალი, რომელიც სამწუხაროდ უკვე მაქვს. აა აქ უფრო მეტი ის ხო არისო ალმასი, ლაფია, ოქრო. თუ მე მეჩვენება. ბიჭებო, ბიჭებო. წარმოგიდგინეთ, ალმასები ვინმეს გააქვს? ჰა? დიახ, მორტის. გისმენ. აა იოსებ აა საჩუქრად ალმასი. აა გაგიწვი. გადაწვი. აა, გასაგებია. მეტი. აა, გასაგებია. მოკლედ, აა, კიდე რა გავაკეთოთ სერიაში? აბა წავიდეთ და რამე ახალი ბრონი ვიყიდოთ. ნეტ ან ქალაქში ვინმე ვინმე ბრონს ყიდის? აი ეგა საკითხი. მეც უნდა ვიყიდო. ხო. მე ვყიდი. ბულ, აბა თუ შეიძლება რამე კაი მომყიდი. რამე კაი ბრონი. აი, დითიც მოვიგე 100%-ით. აა კაი. მოვდივარ. ალბათ ბანკში შემიძლია ის. და ხუთა. აი ეს არის ხო? სადაც ყიდით. აი, მოვედი. აბა ბულ, რა შეგიძლია მომყიდო? აა რა შეგიძლია მომყიდო ძალიან კარგი 2 სტაკად და 46 ოქრო. რას მომყიდიდი? აი რასაც რითიც მოვიგებდი. მოიჩადე, მოიჩადე. და ალმასის ხმალი რაღის. ეგ ძლიერი თუ გემის. ეგ რაღის. ესა, დიახ, ხეგა. ხო, რაღის. აა, რაღის. 4 სტაკი. მე კიდე მაქვს ორი სტაკი და იქ რო არის მეორე მეორე ხმალი აი იქ დაბნა აა ბულ ბულ კითხვა მაქვს აა შეიძლება შენთან შემოვიდე და ისე გითხრა აა პროსტა ამიდა რომ ამათო გაი მიდი სად არის აბა შემოსასვლელი ხო აი აქა ხო მოკლედ ბულ გადი გადი თუ შეიძლება აქიდან ლეო თუ შეიძლება გადი თუ შეიძლება გადი მიდი მიდი მიდი მიდი ბულ მოდი ყურებში გეტყვი მოკლედ უყურე როგორ არის შეგიძლია ამ 2 სტაკად და 56-ად გამიკეთო ძალიან კარგი აბჯარი ისეთი რომ დაჟეროვნე ეგლეონიც კი ვერ მოკლავს ა მოიცადე ეს შემთხვევა თავზე მგონი კიდევ ერთი სტაკი აჰა 2 სტაკი და 56 მქონდა აჰა ვაბრუნებ კაი გამიკეთებ ბულ ჰა გამიკეთებ გამიკეთებ ბულ კარგი ალბათ შემდეგ სერიაში მზად იქნება კაი სამ კიდე რამეს ვიყიდი აა მაგალითად ალმასებად რას ყიდი ჰა ალმასებად რას ყიდი ბულ ბულ გესმის ალმასებად რას ყიდი არაფერს ა გასაგებია ა და ეგ რაღაც ან თვითონ აბჯაი რაღა რაღაც რაღაც მაიკა თუ რაცა გესმის გრონი რაღაც ოქროსი რაღაც ჰა გავიკელეო რო ბანკში უნდა გადავცვალო აი იქ ხო ხედავ ოქროსი აბჯარს თუ რაცა ეგ რაღაც აა რაგმს აა ხო ტანზე 5 სტაკი 5 სტაკი ღირს აჰა გასაგებია მოკლედ აა ბულ ბულ ბულ მოიცადე მოიცადე და გამოვა ისე რომ მე აი ამ 4 ალმასში შეგიცვალო ეს ყველა ოქრო ასევე ანუ იცი როგორ ეს ყველა ოქრო მოგცე და პლუს 4 ალმასი გასიტყვი აა ცოტა ვაჭრობა წავიდა. ბოდიშ, ბოდიშ, ბოდიშ, შემთხვევით დაგარტყი. რა სიტყვი? ამას გაჩვქები. აა, მადლობა დიდი. კაი, მაშინ ერთი იდეა მაქვს მეგობრებო, როგორ ვიშოვოთ? არ ვიცი ზუსტად ვალუტა, ანუ ერთ ცალზე რამდენსაც გვევენ, ამიტომ მოდი ახლა წავიდეთ ჩვენ ბანკში და ბანკში გადავცვალოთ ეს 4 და მე რაც გამოვა ან წავიდეთ და ვუთხრათ ბურს რომ ანუ აი ამ ყველაფერში აი ამ აი ამ ორ სტაკში და კიდე რამდენიც გამოვა და პლუს მაგას რაღაც აი ამაში რადგან ამ შარვალში იმიტომ რადგან ერთი უკვე მაგ გამიცვალოს ეგა მოკლედ გულ სადაა ბანკი სადა გულ აი ხო აი ვიპოვე მოვდივარ მოკლედ აა აა გამოდის ა ეს არის თურმე გემები, ხო, ეს ალმასი. და ამ ერთ ა და გემ 16-ით, ან 16 გემით მივიღებთ ერთ თალ ოქროს. გასაგებია. ა ეს გამოდის ხო რა და მე მაქ ესეთი 4-იც არის ჯამში, ხო? რა ვიქნებ როგორი ამის გადაცვლა შეიძლება? მოკლედ, მოდი ახლა დავჭდები რა, ჯერ ბული უნდა იყოს. ა ლეონი შემიძლია რომ ეს ყველა ოქრო გადავცვალო აი ამ გემებში. კი და რამ ერთი ჩალი ესეთი გემი ანუ რამდენი იქნება? ერთი ჩალი გემი რამდენი ოქრო იქნება? ა ლეონ. ლეონ. ერთი ჩალი გემი რამდენი ოქრო იქნება? კურსით. აა ხო აი 16 ჯემი არის ერთი gold coin-ი. ლეონ, უყურე, მე მინდა რომ ეხლა მოგცე აი ეს ყველა ოქრო და შენ მაგაში მომცე გემები. შესაძლებელია ასეთი? კი, ხო და აი მოკლედ მოდი ყველაფერს გაძლევ და ეს გადამიცვალე ეხლა იმდენ გემებში ამდენ შესაძლებელია. არის? ეხლავე. კაი. და მეგობრებო მოკლედ ალბათ ჩემი იდეა იცით ვა გამარჯობა ფი აა ხო აი მადლობა თუ შეიძლება ხო აი სამ რამდენი ორი სტაკი გამოვიდა სამი აა გასაგებია გამოდის ეს რადგან ეს 16-ია მოკლედ ეხლა კიდე მომიშვნე ახლა ლეონ ლეონ მოკლედ ლეონ ეხლა ყველა რაც მაქვს აა ან გემები ეს ანუ მომეცი ანუ რამდენიც გამოვა იმეებში ოქროებში გადამიცვალე ოქროებში ეს ყველა და რამდენი გამოვა გამოდის ბევრი ხოდა მომეცი ბევრი აბა და ეს გამოდის მოდი აბა ნახოთ აა ვა ეს რამდენია რამდენი სტაკი? 1 სტაკი, 2 სტაკი, 3 სტაკი, 4 სტაკი, 5 სტაკი, 6 სტაკი, 8 სტაკი. აა, ცოტა დამიმატე, მაინც კაი. მაინც დიდი მადლობა. მაგრამ ნახე რამდენი მაქვს? უკვე 8 სტაკი ოქრო მაქვს. კაი, დიდი მადლობა. მოკლედ, ეხლა მოდი წავიდეთ გულთან და ვიყიდოთ რამე. და მე გამიგია რომ კიდევ ერთი შოუდაუნი ან რამე ეგეთი უნდა ჩატარდეს რა. აა, ბულ, სათხარი. ხო, ბულ, ბულ. მოკლედ, აბა მითხარი, რა დაჭდება სულ ჯამში? აი, ის ყველა ხედავ ალმასის კომპლექტი, ბრონი რო არის და ხმალი. რა დაჭდება? რაფერს ხვდები რომ ეს დეკორაციისთვისაა, მაგრამ ეს მჭირდება. აი, გე? კომპენსაციით დაგიბრუნე ფულსო, მადლობა. ერთი სტაკი ზედმეტი მოგეცი, მაგრამ კაი. იქ რა ვარ გეწყინე? არ წყვის მაგაზე. და კიდე უნდა ჩატარდეს შოუდაუნი კიდევ ერთი და მე ზუსტად არ ვიცი ჩატარდება თუ არა მაგრამ თუ ჩატარდება კაი იქნება იმიტომ რომ ინსადო ეს ყველა ნივთები ლედ მოდი ახლა შოუდაუნთან წავალ და თუ არაფერი არ იქნება უბრალოდ სახში წავალ რა და ამ ნივთებს შევინახავ აა გამარჯობა ბარნი გამარჯობა ბარნი დღეს შოუდაუნი ტარდება აა კაი, ალბათ დღეს არ ჩატარდება, ხო, გასაგებია. მაშინ მოდით ეხლა სახში წავალ, რა? და მეგობრებო, შევინახოთ ეს ნივთები და იმედია ამ ყველაფერს ლეონი არ აიღებს, რა. და ფიქრობ რომ არის აა ხო ისაა ჩემი შალკერი არის. მოდი ჩავაწყოთ ახლა ყველა ნივთები რაც მაქვს, რა. და პრინციპში მხოლოდ ყველაზე კარგი ხმარს ავიღებ, რა. და მოკლედ მეგობრებო პირველ სერიაში სულ ეს იყო და შემდეგ სერიაში მე გამოვთდი ამ ჩემ ყველა ახალ აბჯარს და და უფრო კარგად გავიგებთ მომიგებს თუ არა რომელიმე ლეონი და ან საერთოდ ბული მადლობა რომ ყოველთვის ვიდეოს ნახავთ შემდეგ ბრაულერის ეპიზოდში